गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने channel A to Z tech पे प्लीज़ वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रिंग बेल आइकन दबा दें जिससे आपको मेरे चैनल के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर के तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो है हाउ टू क्रिएट और make a YouTube channel and earn money from it तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए सिर्फ तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पहली आपका एक यूट्यूब पे अकाउंट होना चाहिए जिसे आप चैनल कहते हैं जो आपको मेल से मिल सकता है आपको सबसे पहले एक मेल में डी क्रिएट की करनी होगी जैसे मैंने की है उसके बाद आपका यूट्यूब ऑप्शन आता है माई चैनल उसमें आपको जाके कस्टमाइज करना पड़ता है आप किस तरह का चैनल क्या नाम दे के क्या इमेजेस दे के बनाना चाहते हैं दूसरा आपको यूट्यूब पे वीडियो स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है वो होता है स्क्रीन रिकॉर्डर जो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सके जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे फ्री में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और इसे ग्रो कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो होगा एक स्क्रीन रिकॉर्डर तो मैं आपको प्रेफर करूँगा स्क्रीन रिकॉर्डर मैटिक मैं भी यही यूज़ करता हूँ एक बेस्ट बेस्ट फ्री वे है इसमें लिमिट होती है पंद्रह मिनट या आपको सात सौ बीस पिक्सल तक का पेन एंड जूम सारी सिस्टम ऑडियो इनबिल्ट है इसमें जो आप जिससे डाउनलोड कर सकते हैं इसे डाउनलोड करके आप अपनी फुल स्क्रीन और या इसे एडजस्ट करके अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना कितनी स्क्रीन एडजस्ट करना चाहेंगे तो आप इसे डाउनलोड कर लें मैंने इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और दूसरा है ओपन शॉट वीडियो एडिटर यह आपको वीडियो एडिट करने में मदद करता है ये एक ऐसा ओपन सोर्स है जो आपको वीडियो एडिट करने में मदद करे जो आपने रिकॉर्ड की है कट ट्रेन में आपको सारी चीज़ प्रोवाइड करता है इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो तीसरी जो बात आती है वो आती है गूगल एडसेंस की अगर आप यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको गूगल एडसेंस में ज़रूर लॉग इन करना होगा क्योंकि गूगल एडसेंस ही आपको सिर्फ पैसे देता है तो अगर आपको गूगल एडसेंस में लॉग इन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा लॉग इन करने के बाद जस्ट बाद आप लॉग इन करेंगे तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा जिसमें आपको दिखाया गया तो यूजुअली क्योंकि आपकी ईमेल वेरीफाई होगी उसके बाद ही गूगल एडसेंस आपको अकाउंट बनाएगा तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर तो आप जैसे आपको पता है कि यूट्यूब पर सिर्फ C P C click per cost ad के पैसे मिलते हैं और ऐड सिर्फ होती है अलाउ मोनिटाइजेशन तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ अलाउ करनी पड़ेगी इनेबल जाके मोनिटाइजेशन के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हमारा पार्टनर वेरीफाइड ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको पैसे कमाने यूट्यूब से तो आपके में अप्लाई फॉर मोनिटाइजेशन आपको करना ही पड़ेगा सबसे पहले आपको उनकी टर्म कंडीशन अब सेट करनी पड़ेगी दूसरा आपको एडसेंस जो मैं आपको बता चुका हूँ उस पर अकाउंट लॉग करना होगा फिर आपको मोनिटाइजेशन अकाउंट पर अप्रूवल करनी होगी जैसे मेरा चैनल अप्रूव हो चुका है लेकिन अगर मैं पैसे कमाना चाहता हूँ तो मुझे एक सब्सक्राइबर और चार घंटे का नीडेड रिव्यू चाहिए उसके बाद ही मोनेटाइजेशन का स्टेटस मेरा इनेबल हो सकता है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मेरा इनेबल नहीं है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जब तक एक हज़ार नहीं हो जाते तो मेरा मोनेटाइजेशन अलाउ नहीं होगा तो और सारा मेरा सब कुछ इनेबल है पर मेरा मोनेटाइजेशन नॉट इनेबल्ड है तो आपको उसके लिए चैनल में ग्रोथ लानी पड़ेगी जिससे आपके एक हज़ार सब्सक्राइबर और चार चालीस हज़ार फोर्टी थाउजेंड आवर्स आपके पूरे हो सके जिसके बाद आपका मोनिटाइजेशन अलाउ हो जाएगा दोस्तों वैसे मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि अगर आप चैनल ग्रो स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो सैटरडे को लॉन्च करने वाला हूँ to how to grow your channel and get ten thousand subscriber and views in just a few days so उससे पहले मेरे चैनल को ग्रो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ और आपके सामने और वीडियो भी ला सकूँ और मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं फ्राइडे से एक अनबॉक्सिंग रिव्यू साथ ही में स्ट्रीमिंग गेमिंग की भी वीडियो ला रहा हूँ तो प्लीज़ उसे भी देखें और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने और भी वीडियो डाली आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं